أهلا بيكم أكيد كلنا شفنا القلبان اللي حصل السنة اللي فاتت على العيد لما اخواتنا الجزائريات نزلوا صور حلويات العيد بتاعتهم لأن فعلا هما مميزين جدا في حلوياتهم وفنانين كمان في التزيين فأنا قررت السنة دي إن أعمل لكم فيديوهات لبعض وصفات حلويات العيد الجزائرية وهنبدأ النهاردة بكعك النقاش وبصراحة أنا مش لاقية كلام أوصف بيه جماله وحلاوته ويا سلام على قرمشته هنعرف مع بعض نعمله ازاي ومكوناته بالظبط وكمان كل الملاحظات عشان ينجح معانا ونوصل لأحسن نتيجة نحضر بولة كبيرة عشان نعجن فيها وهنحتاج 500 جرام من الدقيق ونوع الدقيق لازم يكون دقيق فاخر وانخله علشان الهواء يتخلله وما يبقاش مرطب أو مكتوم وانخل عليه 60 جرام سكر بودرة عشان اتأكد ان مفيش اجزاء منه مكلكعة وهضيف عليهم ربع معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة baking powder ومعلقة صغيرة فانيليا واخلط المكونات الجافة كلها بالشكل اللي احنا شايفينه كده وبعد كده هضيف المواد الدهنية على مرة واحدة هنحتاج 125 جرام زبدة طرية يعني تكون بره التلاجة بقالها أكتر من أربع ساعات وهنحتاج مية خمسة وعشرين جرام سمنة بدرجة حرارة الغرفة أنا هنا استخدمت سمنة نباتي لو حابين ممكن تستخدموا سمنة بلدي زي ما تحبوا وهبدأ إني أدخل السمنة والزبدة مع المواد الجافة بإيدي وأتأكد إن كل حبة دقيق اتغلفت بالدهون لحد ما أوصل للشكل المفرفت اللي قدامكم في الفيديو ولما أوصل للمرحلة دي هضيف السوائل على دفعة واحدة عندنا 60 ملي ماء ظهر يعني ربع كوباية و60 ملي ماء فاتر وتكون بدرجة حرارة الغرفة وهضيف لهم معلقة صغيرة من ريحة الورد عشان تعزز النكهة وتدي ريحة جميلة جدا للكحك ودي اختيارية يعني ممكن تستغنوا عنها وابدا الم العجينه بايدي واحده واحده وما زودش دقيق لان دي المقادير المظبوطه اهم حاجه الم العجينه كويس وافضل اعجن فيها 3 4 دقائق لحد ما تتظبط وتبقى بالشكل اللي قدامنا ده وبعدين الفها في كيس كويس جدا واتاكد انها مش داخلها هوا من اي حته واحطها في التلاجة ليلة كاملة او على الاقل ست ساعات وبعد الست ساعات هطلعها احطها على الترابيزة تهدى شوية لحد ما احضر الحشو لكن لو بيتها ليلة كاملة في التلاجة هتحتاج ترتاح على الترابيزة ساعة أو ساعة ونص عشان نعرف نشتغل بيها متبقاش محجرة للحشو هنحتاج 400 جرام من العجوة المفرومة أنا ضيفالها معلقة كبيرة من السمسم المحمص وأضيف لها 3 معالق كبار سمنة واطريها بماء الزهر هضيف لها ماء زهر لحد ما تبقى طريه خالص وسايله بحيث معرفش اكورها بايدي خالص لاني هستخدم كيس حلواني علشان احشيها في الكحك بعد ما اجهز الحشو ابدا في تقسيم العجينه لكور صغيره كل كوره 40 جرام واكور العجينه كلها بنفس الوزن عشان الكحك يبقى كله مقاس واحد العجينة هتكفي لعمل تلاتة وعشرين قطعة وهيتبقى حتة صغيرة خالص غطيها بكيس عشان ما تنشفش خلال الوقت بتاع التشكيل وأملأ العجوة في كيس حلواني واخد كرة من العجينة افردها بصوابعي بحيث تبقى مستطيلة شوية وبعدين ارفعها خالص بالنشابة وابدأ احشيها بالعجوة على الضلع الاطول والف العجينة على الضيق عشان ميبقاش فيه فراغات داخلية وبعدين ألفها بالشكل ده عشان نهايتها تلزق وما تفتحش في الفرن واجي في الطرفين من ناحية اضغط عليها اقفلها والناحية التانية اعمل فيها تجويف بصبعي علشان ادككهم جوه بعض بالشكل ده والزقهم مع بعض وبعدين أحاول أساوي شكل الحلقة بحيث تبقى كلها سمك واحد وهعيد نفس الخطوات تاني عشان تركزوا أكتر بعد ما أشكل العجينة كلها أسيبها ترتاح 15 دقيقة بدون غطا قبل ما أبدأ أنقشها هجيب غطا إزازة وهحطه في النص عشان العجينة ما تتحركش وأنا بنقشها واستخدم المنقاش بالشكل اللي احنا شايفينه كده أقرص عليها وآجي في القرصة اللي بعدها أبدأ من نهاية القرصة اللي قبلها وهكذا لحد ما أخلصها كلها بعد ما أخلصها هشيل غطا الإزازة وأرصهم في صينية مدهونة أو مفروشة بورق زبدة أو مفرش سيليكون وأسيبها ترتاح ساعتين عشان تحافظ على نقشتها في الفرن وأدخلها فرن 180 لحد ما يبقى لونها ذهبي من تحت هشغل الشواية عشان تاخد لون حلو من فوق كمان ومش هتاخد أكتر من دقيقة هكسر معاكم واحدة عشان تشوفوا قرمشته مع نعومة الحشو وتتحمسوا تجربوه بنفسكم لأنه فعلا يستحق التجربة جمعت لكم مقادير كلها بالجرام وبالكوباية عشان تشتغلوا بالطريقة اللي بتحبوها ولو حبيتوا الفيديو ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة واستنونا الفيديو الجاي هعمل لكم التشرك الجزائري متنسوش تتابعونا